哎，老韩，我把群击躲闪和泰拳结合起来，来个组合技怎么样？不行，我们是泰拳，这样的话显得我们立场不明确。哎，与时俱进嘛，我们还是泰拳，是吧？那这样就行了。那你们能理解哈？好吧，来一个。 这个对一些朋友啊，练站立格斗腿法很擅长，但是说拳法没那么擅长的朋友，帮你提升一些速度，把一些短板弥补一些。我们都是这样一路走来的。呃，动作什么？四拳直直摆直，侧闪，拳击的侧闪。可能你说泰拳不做侧闪，我们为什么要练？我们就练练，找找感觉，没关系的。侧闪，包直摆一二三，三次侧闪，侧闪，摇闪，三次直摆直，最后慢点两下。 加上泰拳元素 <laughs> 啊，顶个膝这种感觉，你再来一遍啊，慢一点的，坐，吧，二大，一二三，大大大大大，好，到了见证奇迹的时刻了，嘿，好，这种感觉啊，让我们可以再来一次。 这样的话已经心率上去了，已经非常好。我们可以把它练成什么呢？在站立格斗玩家，我们可以把它做到最后训练快结束前的甜点环节，一个冲击心肺的环节，做一个甜点的训练，结尾式的训练。好，感谢收看，咱们下期见吧。